Μέσα σε δρόμους μπερδεύτηκα δρόμους με μίσος και με ψευτιά, σε κόσμους που μπλεχτικά. Παραραμ, πέσε στα γόνατα Παραραμ, κάθε γνώση εκεί σου τα νιώσεις στο Χριστό μαζί σου. Χαρτινοί φίλη μου πουλήσαν ουνιερά ψεύτικα Η λύση που ψάχνω να βρω και τραγουδώ. Δύο έμου φίλε μου, παραραραμ, μία η λύση. Παραραμ, για πάντα νίκη ό,τι κι αν κοστίσει, παραραραμ. Πε τα γόνατα, παραραραμ, κάτι προσευχή σου.